देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बने प्रधानमंत्री जी हाँ नरेंद्र मोदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है जी हाँ शपथ लेने के दौरान प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास देखते ही बनता था उनके शपथ लेने के दौरान जिंदाबाद के नारे भी लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगातार नारे लगते रहे और इसी बीच बेहद आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी ने दोबारा देश की जिम्मेदारी संभाली उन्होंने इस चुनाव में करिश्मा कर दिखाया वे जनता के चहेते बन गए और जनता ने उन्हें साढ़े तीन सौ सीटें देकर फिर से सिरमौर बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन का सफ़र चाय वाले के रूप